甘味ではまあこれも甘味なんですけど何度か食べたことあるんですがそれではマンゴーはいいオレンジ色ですねではいただきます